いやもうあのそうご試合ということでこうやって最後祝っていただいてしかも入場でこうやって使って応援してくれて本当にすごく嬉しかったですこの恩を倍にしてそれ以上にしてスターになって帰ってきます新日本の未来は俺が開拓してやるそれが俺の生き様だ テレビ朝日です、はい、試合後とちょっと重複したらなんですけど、はい、まずデビューから2年ほどですけど、はい、どんな思いで2年間過ごしましたそうですねあの楽しいこと辛いこといろいろありましたでもやっててよかったなってすごい思いましたいろいろ人間としてレスラーとして成長できたので これからはもうプロレスラーとして新日本のレスラーとして上に突っ突っ走って上がっていくだけですいやもうあの入場した時何も知らなくて周り見たらこんなもんがいっぱいこのボードがいっぱいあって本当にぐるっときたんですけどそれを全て試合で出し切って 笑顔で終われたらなと思ったのでいろいろやらせていただきました最後はリング周り一周しましたけど、ファンの方と触れ合ってどんな思いが込み上げましたなんかこんなに自分を応援してくれる人がいたんだなって本当に何度もやめようと思った時期があったのでその時 人2人のファンの人から声かけてもらってすごい励みになったのでそれがもう今やこんなになっててなっていて本当に自分もびっくりしてるのでこれからもっと増やせるようにも頑張っていきますメキシコに渡りますけれども、はい、次日本に帰ってくるときはどんなレスラーになって戻ってきたいですかいやもうあの今まで以上にいないレスラーとして ミサイルとなって帰ってきます、ミサイルはいミサイルとなって帰ってきますこれ あの、まあ、メキシコということなんですけど、はい、えっと、どうでう、かマスクマンとかその辺素顔なのかその辺はちょっと決まってるああいえ、もう全く分かんないんですけどやれるだけのことはいろいろ挑戦したいなと思うのでマスクもかぶってみたいですしあの自分のやりたいようにできるならば自分のやりたいようにやりたいなと思うのでいろんな考えをいろんな考えをはいいろいろ考えて楽しみにしてくださいわかりましたありがとうございました はい。